basi karibu mpenzi mtazamaji kwenye kipindi chetu pendwa cha Elitech. Uh, mada yetu ya leo napenda kuzungumzia ni kwa jinsi gani basi tunaweza tukaconnect app ya Zenda na kompyuta yako uh, ili basi uweze kufanikisha kuhamisha vitu kutoka kwenye simu yako kwenda kwenye kompyuta au kutoka kwenye kompyuta kuja kwenye simu yako. Ni, ni rahisi sana, unaweza ukatumia dakika tano hivi au sita, sio dakika nyingi sana. Uh, actually kitu cha kwanza utafungua programu yako ya Senda ambayo inaweza ikapatikana kwenye Play Store. Uh, Google Play Store utaweza kuikuta, utaandika tu Senda nayo utaipata. Pia nitajitahidi basi nikuwekea hata kwenye description pale, ili basi iwe rahisi tu utaclick na kuingia moja kwa moja. Uh, Zenda ukifungua inakuwa na kaalama hapo cha kama kajumlisha ka, ka ambacho utakutana na option mbalimbali, pop up itafunguka hiyo, lakini senda zinatofautiana. Kuna baadhi ya hiyo hiyo menu ya ya connect to PC inapatikana hapa kwenye profile yako kwa pembeni hapa nipafungua, so utakutana hii language setting na kadhalika, lakini na utakutana hiyo option ya connect to, to, to, to, to PC. So tunaweza tukaanza tuka, tuka basi kwa, kwa, ku, kwa kurudi nyuma kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye ile option yetu ya feature ya senda yetu ambayo tunayo sasa. So tutaenda hapo katika yako ka alama kajumlisha, tutaenda connect to PC. Sasa hapa tuna option mbili, ambayo option ya kwanza ni hii imeandikwa web connecting. Hii maana yake sasa tunafaa tuwe na na, na, na, na code ya kuscan ambayo hii tutaipreview kwenye PC alafu tutaiskani kwa kutumia senda, lakini option nyingine tutatumia hotspot ambayo sasa hii nadhani ndio itakuwa nani yetu ya leo. Tutatumia hotspot ili iwe kazi rahisi. So utaingia hapo hotspot, utaweka uh, create hotspot, ita, itaskani kwa muda kidogo, itaskani kwa muda kidogo. Muda huu PC yako nayo umeiwasha wifi yake sasa, so hapa itakupa kabisa, itakwambia connect your PC to the Wi-Fi network ambayo Wi-Fi network inaitwa Android Share. Hii hapo tano Kwa hiyo utaiangalia huko kwenye PC yako ili uweze kuconnect. Pia wamekupa password ya hiyo Wi-Fi ambayo unafaa uitumie kuiweka hapo kwenye hiyo Wi-Fi kwa sababu Wi-Fi itakuwa secured kama hivyo. Basi hapo utaifungua utaifungua vizuri kama hivyo unavyoiona jina kabisa linafanana 100 hii hapo 100 share 500 hii hapo utakuja basi utaiclick hapa utaingia connect hapo search kwa muda kidogo basi hapo itakuomba password na ikikuomba password basi direct utaiingiza password ambayo hapa wamekupa hizi password zina zinategemeana unavyoifungua saizi na baadaye zinabadilika sawa ndugu yangu zinabadilika kwa hiyo ukiingia saizi na baadaye inabadilika kama hivyo angalia zinafanana kabisa so utapiga hapo next utapiga yes ili uweze kuconnect basi hapa utaona kabisa tayari imeconnect. Kinachofuata unabidi ufungue browser yako sasa. Browser ni yoyote, mimi hapa ninayo Chrome. So browser unaweza ukawa na yoyote. Ukija kuangalia hapa kwenye simu yako kuna sehemu ameandika enter the following web address katika browser yako sasa. Kwenye browser yako utaandika hii. Hii nayo address hii inabadilika. Lakini inabadilika simu na simu, kuna baadhi ya simu zinakuwa kidogo zinabadilika namba chache lakini simu yako itakuwa na address moja tu ukifungua ni hiyo hiyo kwa sababu password ndio itakuwa na change so utaiandika hii kwenye browser yako uta press enter itakuja huku message kwenye PC na huku itakuja lakini unai accept hii ambayo ya kwenye simu utaandika accept utaibonyeza ukibonyeza itarodi kidogo huku connect na huku connect hapo sasa tutakuwa tayari tusha connect sasa ni kwa jinsi gani tunaweza kutoa faili moja kutoka kwenye simu kulipeleka kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye PC au kutoka kwenye PC kwenda kwenye simu. Hebu tuanze kwanza kwenye PC kupeleka kwenye simu. Hebu kwanza tuangalie hapa moja mm, niangalie picha hapa picha kidogo ja hapa niangalie picha picha hapa nadhani hebu kwanza hii ah, hii hapa nadhani hebu kwanza hapa niangalie ipi ipi nichukue hii au hii ngoja nichamishe hii hapa sawa hapa nimeweka umeona imerodi nimemaliza angalia kwenye simu huku nayo imetokea ukiklik huku na kwenye, kwenye pc inafunguka na kwenye simu inafunguka hiyo ni kutoa sasa kitu kutoka kwenye pc kupeleka kwenye simu sasa tuangalie ni jinsi gani tunahamisha picha kwanza tuanze na picha kuitoa kwenye kwenye simu kupeleka kwenye kwenye kwenye, kwenye pc hapo kuna option ya connection na, na, na photos mara nyingi photos zinaonekana lakini faili nyingine ukizihamisha ni mpaka uende kule kabisa kwenye faili uh, storage ili uende ukaiangalia sasa mfano hii ni picha nimeifungua nataka nihamishe nipeleke kwenye pc kwa chini hapa kabisa kuna kaalama fulani kamekaa kama kamshale juu afu kana kaboksi utakabonyeza hako ukibonyeza huko kwenye pc itaidownload hii picha kama hivyo sasa Unaona hiyo picha kwa sasa hivi ipo ndani ya pc yangu lakini ukitaka kuhamisha kitu kingine kutoka kwenye simu sasa utatumia pc yako faili ambalo halionekani so kuna kuna kuna vidude vingi hapa kuna picha kuna video music kuna documents lakini sisi tutakuja hapa kwenye faili moja kwa moja hii hapa alama ambayo nimeiwekea saizi na rangi kama ya papo hii. Tutakuja hapo kwenye faili ah, hapo utakutana mafaili yote kwenye simu yako sasa wewe utachagua ni faili gani ambalo sasa unataka uende ukatoe iko kitu humo ndani mm? ni kitu gani sasa unataka ukitoe humo ndani ndugu yangu mpendwa so hapo basi utaangalia ah, ngoja niingia hapa iz nini ngoja nichukue hii video kwa hiyo nitaikliki kwa juu hapo kuna kaalama ka kudownload hapo nipobonyeza jamani ukibonyeza hapo inakuwa imedownload kwa hiyo iko kitu sasa kitakuwa tayari Ah, kimetoka kwenye simu kimeingia kwenye